गे हम काटे के बाबू हम छिनारा गतान ना बोरम तो बहन बाबू मार के गार फार दी हाउ बाकी कहने कहाँ बा एगो यारा बा यार आव तो नहीं खे हाली हले अपन गतान बोर के चलो नहीं उन्हें चिका खेले का रे छोटू बेटा का करता रे पैसा उसे हाउ ना रे बहन पैसा उसे कहाँ हाउ देखो तारे की बाबू है देखले बड़न गतान बर बेटा तोरा अपन धान खा के बहिन कतना सिखाई काहे ना कहब बहिन चिनारू कहत कि बाबू के दारू पियाओ हम हम्म। पैसा चुराओ ठीक है कहत तारी अब बहिन के फिर दरुआ का सब पैसा ना कौरी उधारी दारू लेवे के बहिन चिनारू के उधारी कौन देबौ एते घड़ी के जमाना में कोनो देत थई उधारी रे तनी उमनी द लेकिन द उधारी अच्छा बेटा सब सुन ले ले बानी समझाओ बेकारा कहत है कि बाबू पैसा चोराओ पार्टी मनावल जाओ सुनत हो बहनचिनारा मनावल जाओ पार्टी होने मुर्गा के सारे तहने कहने कहाँ सही एगो आ सारा सुन ले हमारो चाही ना तो भाई भांडा फूटी चल तो चलो से तो के आज खोसी के पार्टी दे दे तो हो सके दारू ले लिए हाँ, लेकिन आई <laughs> <laughs> तो रे बाबू बाहर बड़ी तेज बनत हाँ, हाँ, अरे गतान लगाओ रे तब गतान में कोरोना होई त कोई है झोरी नियन है एकदम सेट नियन में होकेला हां मनी के का जन्म जरे भई बाबू तोर बैठ ये ठीक हो ये ठीक हो जगह बैठ काट के मार लेवल जाओ ओने बाबू तू सील तू रे पाक कट ले टूट गई रुक पी ले दे रुक चिंगारा का दो तो इंग्लिश में तीन पुत बगन चिया को सवाल पूछ पूछ भोजपुरियों कम कर रहल सन सारा कई जगह पर हमारे में अब इंग्लिश में तनी हमारा कहू जब भेट तो तनी कम यार आयो रे मां कोई में बोई छिना इनको बड़ी तेज होकरी बोई बड़ी तेज हो परे में बोई छिना शहर में दे एक एकदम टाउ मार जीव अरे बोई सब मत बाबू, बाबू काली बाबू काली सब पीजे बता बाबू से पैसा कैसे माल हां खस्सी काटे तो दे एक टपाव पिलो दे que o banho tinha era dor babu, nada, nada, nada, lugar, No, no, no, no. উঠো বাবু কি কিছু লেবাও উঠা আরে উঠা বসে না উঠা বসে বাবু বড়ি সুতো না কা ভালো করে উঠে যান ঠিক আছে ও নো माय मर का गलऊ ठीक भलो मर गलऊ जान से दारू ना पी देत ना चाचा चाची जिंदा बाड़ी अभी प्रणाम बाबू ई कोन स्टाइल हो रे ई बाबू 5G स्टाइल के प्रणाम हो मारतर काय बाबू प्रणाम करती त तो मारतर हो चल चल बैठो सब डंड रे कोन हाँ। खुशी में ई हेकर मालावा फर्स्ट आई निकली ये से तो एक देलावा है पार्टी की लो माइटिक में फर्स्ट टाइम ये मटेरियल के अरे एथि ऐसे ही पियन बाबू एथि से हैप्पी से अरे बाबू खतरे रे बाबू पी के बारे पिए दे रे तो हट जुरा एक बार पिए दे हट हाँ, भाई तो बाबू पार्टी मिल बाहर तू बिल चुन दे तो बाहर पार्टी मिली पिए बाबू रेल के अच्छा ये तो इंतनी रेल के पिया तो बाबू के एथी करके बानू मिर्चा में के माल घीचे के बस कम पी कम कम पी पगला दी बे सर आ मारो आ मारो ढाल दो का मारो मारो सब जियान करते खाली ए तने मान लो ओए बाबा मारी मार क्या दिखा रहे देखो बैठ लिखे मोबाइल में पूछती रहता है चल इधर फेंक हां अच्छा पाला वाला पिन चल कुछ नहीं है भाग रे भाग मारना भाग रे बहुत कुला पिया मारे भाग मतलब हां बढ़िया से काटे के ना আদেশ কাটা যায় চিন্তা না করো बढ़िया से पिजा लो सब दम बढ़िया से बकारा बढ़िया आर बदम हम कोट बहु रे वार लखा बहन छु चीख ले कैला है मऊ मुलार चीख हो सार कमे oh, पैसा में फर जाई लो ये तो मुझे मऊ मऊ हो 10 घंटा करत हो अरे रे अरे बहन चीकावा जल्दी लावे ने लावे ने बकारा लाओ लाओ जल्दी तो- लाओ लाओ तो गांव फारो झूले गांव पाँच पैसा ले लेबर सब का जल्दी जे सांझ करा बकरे का हम खस्सी काट दिला अरे चिकावा हमारा खातिर निकाल दिया तो फाड़ दूं गान हाँ। समझ शहरी लड़का हो तोरा बुझाता सहरी लइका है हम्म, हाँ। जाते इंग्लिश मैन बा एगो आउ डिबे बात पुरान काट दो रुको अरे चिकसार कटले रे चिंदरा ए ए